كل الدول ترفض هذا الحصار يا مايكل جعفر بالطبع يا سبستيان خميس لا أحد يرضى بهذا الحصار ولا مع مراسلنا من لندن تامر قفك شكرا زميلي سبستيان خميس كما تشاهدون هنا الكل يرفض فكرة المقاطعة والكل يتظاهر بشأن الحصار وسيبقى السؤال ولكن لماذا؟ الى اين؟ آه، اعزائي اعزائي المشاهدين اسف على هذا الخطا الفني اتوقع حد اخترق آه، قناتنا من قبل ايفون 6 مستعمل وعليه جيل بريك فاصل فاصل ان شاء الله ونواصل معكم حسبي الله عليك المخرج